sayang. Halo. Kamu lagi ngapain? Aku ki se anu ndonda mi cawet iki sih, An. Di mana? Neng gone Bude Sarten. Udah makan belum? Makan apa lah wong segane urung mateng e. Lah mbok sak upo lek wis keleben panganan aku iki, Mang. Kotong blong wetengku ngene iki. Ana iki sego ini wis mbleteng wis mampu, kek simbok iki mang kan rewang neng gone wong ewoh. tanggoku ninggal gek simbok rewang tangisan ning kono lho iki mangke urung masak ngrewangi ale tangisan keluargane kuwi lho gek ngantek urung masak lho sayang kangen ya sama kamu alah juke alim rengek-rengek kowe bocah aja ge kamu kangen gak sama aku alah aja ngono tak tabuk lho adek wong wedok kok ngeder ae ya kangen lho aku kok jinise adek <laughs> Kalau kangen kita ketemuan ya. Alang kok ming arep ngrenyis. Hmm, aja pendak-pendak ketemuan aja ora gelem sangu duwe dhewe ngono kok. Ya ketemuan ora apa-apa ning golek nggon sing ado karo warung ngono. Kapan isamu? Hmm, kapan ya? Sekarang aja deh. Saiki? Kamu bisa nggak? Maksudmu ki dino saiki iki apa? Iya, hari ini ya. Kita ketemuan ya, tapi kamu nyimut aku. Ya wis tak golek utangan bensin saya lek ngono. Ning aja nganggo kulat buluk kae lho, gila aku. Nganggo katok training ae ya, sing gambare punakawan kae lho, Dik. Ya udah. Ya sinten ana kono sik ya sekitar asar ndek engko aku teko. Bener ya. Heeh. aku tungguin. Heeh. Aduh susah lho, aku gila lek panumu bluduk kepanasan ki ambune sengir kaya semut nyangkrang ngono kae. Ya siki budal. Kita mau kemana sayang? Lu cari ngajak ketemuan kok kemana piye lho? Lah arep nyekar yo nyang kuburan kono, ketemuan kok. Yo nyang hotel lo. Hah? Hotel mana? yo golek sing asing aku hotel sing oleh diutangi ngono eneng ora ya eh anu ae sidane aku kelek ning hotel ki cegah aku kelek datang ngurus kartu tanda ketemuan kae to anu golek nggon sing cedek-cedek ana ya deket mana deket rumah aku tuh deket rumah kamu ya itan mahmu kuwi kan eneng kretek to aku ning sor kretek kono mbok apa ndure kae kan eneng gubuk kae gubuke Mbah Sapari kae lho kae engko tumpukane damene disisih nyang sisih ngono ae engko tak nggawa klosok kit ngomah nggo lungguhane kono ben jokero ken Ya udah jam berapa kamu jemput akunya? Lho sura patokan jam ridak lho jamku ki mati to mosok aku dadak arep nyervis ke jam arep dadak nyetel jam. Pokoke ki ndang budal ngono ae lho penake. Malam ya. Soalnya aku udah enggak tani. Ah lho aku iki ajuke ngono kowe to. Ku tak tapuk lho aden mau ngantuk lagi ra ketemu telung dina ngene kok wis glingsengan. Wong wedok kok gampang mengkap-mengkap. Aku malah tadi neser gitu loh Eh kamu juga ya. <laughs> ya udah ya, deh. Oh iya, jangan lupa ya kamu minum jamu hubung mata L introlori dua biar kuat dan mantep. Oke? Okay? Lu cari arep ketemuan. Iki ya Dewi ini arep ketemuan apa arep gotong royong junjung gorong-gorong? Kok tak kon jamu ben kuat barang iki? uang ki sing gathok ngono dolek ngomong ngomong. tangan aku tak nggawa pikulan kita ngomah lo. Ya wis enten nono kono, kayak budal iki. Iya, nanti sayang. Dadah, love you, bye. Ya dadah. Bye. Yualah. Gek pacare sapa ya sing